嗯嗯，哇， <laughs> 啊啊嗯哼哼哼。 ah! Mm. Ah! Mm. Ah! Thank you. Uh-huh. huh? 嗯 <laughs>